今日講嘅動作，posterior e l b punch 就係一個近身攻擊動作嚟嘅。當人哋埋身打嘅時候，好啦，我已經拉開唔到佢埋到身嘅時候，咁我點算咧？第一樣嘢，先用隻手撳翻得對方，唔好俾人哋再進一步嘅動作啦。第二，將個人拉開，俾自己有空間轉腰、三扭腰、收打個 e n b o e punch 向外打。再做一次，你埋到身嘅時候，一已經捉起咗啦。好第一樣嘢，對對住對方，唔好再俾人進攻，推咗對方嘅同時，拉開自己。 有空間做標，三收埋嚟打，向攻擊目標就係向着你下爬位呢個位置打落去，咁啊容易做到個擊多嘅效果。咁同一時間喺應用嘅時候咧，我哋埋身手對手嘅時候，手對手，係啦，埋身手對手嘅時候咧，我哋可以做一個咁嘅突擊動作，一穿落去，再打勾拳，再做一次喎。當我哋真係打嘅時候，埋身咗一個一拉高，二就向外打。 咁就係一個 M 功拳術嘅應用方法啦。好多人打嘅時候一、二就係就用隻手做，咁呢個發力就好難啦。再做一次，好多人一、二就係就用手做。好啦，成個動作我哋應該靠條腰發力，同個體重，做一個 side r a e 嘅效果。一拉開手準備，二落嘅時候打。再做一次啊！一般打法一、二向環拉就用手做。正確打法拉住腰，打埋中間。